chegou Tubarão, o predador dos paredões. <laughs> Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Alô, tá Divulgações, DJ Pipir também. Divulga CDs, DJ e DMCDs que tá lançando esse hit que é chiclete Com essa flauta envolvente e as novinhas enlouquece Vou te hipnotizar eu que eu a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar eu que eu a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Isso é o tubarão lançando hit que é chiclete Com essa flauta envolvente gostosinha piriguete Vem quicar no tubarão, só gostosinha piriguete Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mandar tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Com essa falta envolvente as novinhas enlouquece isso é o tubarão batendo no seu paredão aí, papai. Atualiza teu pendrive. Alô, carreta os gritos. Gol do pânico e carreta RR, tamo junto, hein? Assim ó, o tubarão que tá lançando esse hit que é chiclete com essa flauta envolvente e as novinhas enlouquecem. Vou te hipnotizar e o que eu mando tu obedece. Vai novinha desce, vai novinha desce. Vou te hipnotizar e o que eu mando tu obedece. Vai novinha desce, vai novinha desce. Isso é o tubarão lançando hit. É chiclete é com essa é falta envolvente As novinhas e loucas Tem que ficar no tubarão, só gostosinha piriguete Tem que ficar no tubarão, só gostosinha piriguete Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando tu obedece Vai novinha desce Vai novinha desce com essa falta envolvente E as novinhas enlouquece Chegou o tubarão o prezado dos paredões. E não da produtora 2S, bem com produções. Explodiu, hein? É.